南无佛。

kawan-kawanmu adanya Hirambu anda merasu Anda merasu Rambu anda merasu Gasana bakiku maramai Maramai angkilu Banu ya wangu dukun rambu Kabanu ya nabawu kumu ilu Kawan awamu arunya mampu Bila tundua unjuk buna alu kawan awamu Haram Harambu anda merasu Anda merasu kesana ku maraman Meramai aku ilu kawan awamu adunya. Latar rumah kampung Make me